do no tea. No, no, you're wild enough. Said I remember when we used to sing. And the government yard in entrenched down. And then Georgie would make the fire light. Новосибирск, самый лучший город на земле. Город славных металлургов знают нас везде. Мы алчевские ребята, мы хотим дружить, Помогать и развиваться, просто вместе жить. Вас приветствует Алчевской школы дипломат. Евроклуб наш навигатор этой встречи рад. Есть на что здесь посмотреть, ну а главное, конечно, дружбу поддержать. Демократия как ценность, слово и прогресс. Мы хотим, чтоб Украину приняли в ЕС. Будем защищать свободу, равенство, права. Помогать всем миром делать добрые дела. Наш Алчевск, молодой свободный а и простой, он лучше на земле. А я, если честно, пыталась чуть я даже книгу взяла у подруги, но на этом мои учения закончились. Ну, скажи, например, а, погода сегодня классная, мир прекрасен, э, я имею очень красивые глаза. А вы мальчик? Да. Ha ha ha.